हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई ज जसले मेरो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ गङ्गापु बस पार्कमा छौँ र हामी आज चाहिँ नाइट बसमा रात्रि बसमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँदेखि गङ्गापु बस पार्कदेखि पोखरासम्मको रात्रि बस रहनेछ बिहान हामी लगभग साढे तिनतिर पुग्नेछौँ सो आज चाहिँ पुरा भिडियो हाल्न नपाइने भयो काठमाडौँदेखि पोखरा बिचमा सो राति भएको कारणले दृश्यहरू राम्रो देख्न सक्दैन सो पोखराबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई राम्रोसँग दृश्यहरू देखाउनेछ र अन्तिमसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु होला सम्पूर्णलाई धन्यवाद see you next video bye